Dil bilgisi, isim cümleleri. Ben öğretmenim. Olumlu. Ben öğretmenim. Sen öğretmensin. O öğretmen. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Onlar öğretmen. Olumsuz. Ben öğretmen değilim. Sen öğretmen değilsin. O öğretmen değil. Biz öğretmen değiliz. Siz öğretmen değilsiniz. Onlar öğretmen değil. Olumlu soru. Ben öğretmen miyim? Sen öğretmen misin? O öğretmen mi? Biz öğretmen miyiz? Siz öğretmen misiniz? Onlar öğretmen mi? Ben öğretmen değil miyim? Sen öğretmen değil misin? O öğretmen değil mi? Biz öğretmen değil miyiz?'' Siz öğretmen değil misiniz? Onlar öğretmen değil mi? Olumlu. Öğretmenim. Öğretmensin. Öğretmen. Öğretmeniz. Öğretmensiniz. Öğretmenler. Öğretmen değilim. Öğretmen değilsin. Öğretmen değil. Öğretmen değiliz. Öğretmen değilsiniz. Öğretmen değiller. Olumlu soru. Öğretmen miyim? Öğretmen misin? Öğretmen mi? Öğretmen miyiz? Öğretmen misiniz? Öğretmenler mi? Öğretmen değil miyim? Öğretmen değil misin?'' Öğretmen değil mi? Öğretmen değil miyiz? Öğretmen değil misiniz? Öğretmen değiller mi? Nasılsın? İyiyim. Sen bugün yorgun musun? Hayır, yorgun değilim. Aç mısınız? Evet, çok açız. Neredesiniz? İstanbul'dayız. Onlar evli mi? Evet. Onlar evli. Sen İngiliz değil misin? Evet. İngiliz değilim. Rusum. 6. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. 1. Onlar İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler 7. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.